Salut! În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a rostogoli. Mulțumesc, Manu! Uite, am uh, luat din Dex că a rostogoli înseamnă a înainta, a, a se da de-a dura, a se prăvăli, a se prăbuși, a se mișca, uh, dându-se de-a dura. Nu știu, uh, Rostogolin nu mi sună deloc uh, ca niciunul de aici, cumva, adică, da, să te dai de-a dura, dar așa o imagine pentru mine este, știi, bulgărul la mic de zăpadă pe care îl faci și dacă îi dai drumul de undeva de sus, când se rostogolește jos, este, se face foarte mare, chiar se poate face imens este ca o relație care pornește de la un vulgăre mic, adică de la un salut, ce mai faci, vrei să-mi bebi o cafea, <laughs> până la a se da de-a dura și a um, face copii, nu știu, a te căsători, nu știu. Ideea este că rostogolirea mi se pare că e de sus în jos, știi? și mai greu să rostogolești așa, în plan, vertical. Eu deci aș vrea să rostogolesc în plan vertical totul. Pentru tine ce înseamnă a rostogoli? Ceau!